Hallo und guten Tag. Schön, dass Sie auf MX5 Roadtrips vorbeischauen, einem Kanal, der den Bergpässen der Alpen gewidmet ist. Das Hahn-Tenjoch ist kein Geheimtipp der österreichischen Alpen, ganz im Gegenteil. Es ist eine der Lieblingsstrecken der Biker in Österreich die Aufnahmen zu diesem Video sind in, zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten gemacht worden. Und ich hoffe, es gibt ein bisschen die Atmosphäre dieser Strecke wieder. Viel Spaß dabei. Musik Thank you. Thank you.